Nossa, agora porque está falando do Galamox, nós estamos aqui com mais um vídeo de Soma. Vamos sim, eu não desisti dessa série, tá, gente? Eu só tava dando um tempinho nela. Tá bom? Então respira. Eita porra, essas travadas que Soma dá. Então respira, tá, gente? Nós vamos aqui agora jogar essa porra de... Soma. Soma. Latinha, vem. Vamos seguir... Ah, é, tinha aparecido aquela criatura lá bolada, invisível. Que medo. Hum, é. E a minha inteligência, gente? Liga a câmera, né? E eu, nossa, velho, que porra, a câmera não liga. Por quê? Aí vocês me perguntam. Aí eu respondo. Porque o idiota, sim, eu sou idiota mesmo. Esquece de ligar a porra, não, de pegar a porra da bateria. E ainda quer ligar a câmera. Com como? Não sei. Bom, lembro que ela disse que eu tenho que ir até o teta. Até o teta. Para conseguir pegar o meu... Para conseguir ir atrás do, do negócio. Vamos ver o que tem aqui. É, não tem mais nada. Eu quero o meu mag. Uau. Ai, gente. Esses jogos aqui me dão tanta pressão. Mas faz parte, né? De jogar. E esse laboratório aqui, eu tinha vindo nele? Lambida. Ai, vamos. Ai meu Deus, que medo. Eu estou com medo. Opa, tem uma coisa aqui. Pesquisa. Entrevista, entrevista, entrevista. Não é esse botão, também não é esse. É aqui. Caralho. Eu quero ir nessa arca. Ah. Tá. Seja bem-vindo. Se você está lendo isso, você entrou na arca com sucesso. Como você descreveria a sua condição física? Normal, sinto-me revigorado, uma visão melhor de mim mesmo. Ah, me sinto normal. Não, me sinto falso. Sinto-me como um alien. Como você descreveria a sua condição mental? Mente e corpo se separaram, sinto-me alterado, com mudança de personalidade, sinto-me perdido. Como você descreveria seus sentidos? Normal e como esperado. Sinto-me mais sensível. Sinto-me limitado. Perdi um ou mais dos meus sentidos naturais. Acho que é normal. Como você descreveria a sensação de sua nova condição? Não gosto. Algo, algo está errado. Você se incomoda com o fato de, ser total, de não ser mais totalmente humano? Mais ou menos. Sinto que perdi a mim mesmo. Como você reconhece a nova existente? Como uma continuação direta do meu eu anterior. Ah, vamos logo fazer essa pesquisa? Não tô com saco. Suas respostas foram salvas. Ah, que ótimo. Rastreamento da arca. É. Estou na lâmina, eu vou ter que ir pra teta. Então... Eu, tipo, não tenho muito o que fazer. Vambora, né? Vamos, vamos, vamos, vamos, O que é isso? Ah, tá. Quero, quero você comigo. O que é isso? Uou. Oh, o que, que é essa tal de embarcação? De emergência Curie 4? Ei, Simon, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você consegue fazer? Vou tentar. Hum, acho que não. Valeu, tentativa navio do Curry era o navio costumado transportar entre Lambda e Lisboa. Parece que os destroços estão perto. Talvez você... Eu só vou salvar as informações segurar atualizar o Minitor. Pronto. Isso deve te ajudar na movimentação. Tá bom, né? Então vamos embora. Vamos embora, gente! Vamos embora! Uou! Ai! Não! Oi, robô. Me protege. Se ele aparecer, a gente corre. Ele não parece estar aqui mais. Essa porra anda embaixo da água comigo. Aqui. Não sei se deixar aberto, né, velho? Deixa aberto. Mas nesse jogo, uma coisa que os monstros têm... Sei lá, parece um Big Dead do... Do Bioshock. Da mão de espada, quem conhece aí manja. Aquele barulho que ele fazia, mal, tipo... Hum, parecia tipo um elefante, sei lá. Mano, quando ele fazia aquele barulho, arrepiava até minha alma. Bom, vou pro caminho, né? É aqui, não é? Não é possível. Por que, é que aquele bicho tá tentando me matar, velho? O que, que, eu, que, que eu fiz pra ele? Quero saber que, que, que são esses bichos. Me expliquem. Mentira, sem Ah, tá. Foi carregamento de mapa. Certo. Isso é um esqueleto. Essa porta fecha? Fecha. Derek. <gasps> Ai, ele vem! Gente, a gente vai morrer. Não morremos? Peraí, para onde que era a saída disso aqui? Como é que eles me criam um monstro invisível? Me protege. Não, você tem que boiar, por favor. Ai. Ele vai me achar. Estou com muito cagaço. Ele tá lá atrás. Teletransportou. transportou. Não é pra cá. Ai. Vamos reto. Vamos só seguir. Vamos. Vamos embora. Ah, é ali. Ui. Gente, que... Mano, bicho bizarro. Eu não sei se eu prefiro ele ou o que corre. salvou. De algum jeito eu consegui, gente. Por aqui. Ai! Travou, morri. É da hora, tô no banheiro, beco sem saída. É, vou ter que sair, gente. Morri. Você morreu. Você vê, entendeu, né? Eu morri. tentar de novo. Vamos por aqui. Eu vou morrer. De novo? Morri já? pra cá. Ah. Huh? What? Oh, you made it. This is much better. Let's see if we can't get this thing moving. Por favor, consegue. Uh, uh, wait, what? Safety locks are blocking the vessel's release. Are you kidding? How much more of an emergency could this ship be in? It's on the bottom of the sea. Take a look at the engine room and see if you can figure it out. Maybe there's an override or something. There's monsters out there, like the ones we saw at Landa. The more reason to get going. What? Come on, you know the drill. Don't look at them or get too close. It'll mess with your circuits. Oh, shit. We need to get out of here. I know, I know. I'm going. Something is stabilizing the ship. We need to let it know this is an emergency. Não olhe para eles. Tá bom. não morri Você viu o que ele falou? Ele falou que parece que um, cometa vai vir e vai. Ah, achei ele. Não sei como eu não morri ainda. gente. Não tô conseguindo. Não estou olhando pra ele. Eu não sei mais o que fazer. Ah, já sei sim. gente consegue. Se a gente achar um rego agora, vai ser ótimo. Estamos só o pó, gente. Preciso de um rego. Não sei nem... Gente, eu tô perdido. Não sei nem pra onde é pra andar. Eu tô só o pó. Não consigo correr. Vai aparecer, você morreu. Salvou. Ótimo. Eu quero um rego. Ah, entendi. Ai. Temos que voltar pro lugar. Morri. Ah, tá ficando estressante isso aqui, gente. Na boa. de novo. Um, Ai, gente, esse bicho daí é um Slender, só que pior. favor. Eu não quero morrer. Vamos segurar aqui. Can you steer this thing? Starboard rudder is choky, but I can compensate. How do you even know what direction we're going in? Don't worry, I'm hooked up to the navigator. We're headed for Theta. Should be a matter of minutes. Thought I was done for back there. Seems like the WoW is keeping the Curie from going into a catastrophic failure state. I, I mean, how did it get on the ship? Are you talking about the black tentacles in the engine room? I've seen them before at Upsilon. What are they? They're a manifestation of a malfunctioning station-wide artificial intelligence called WoW. em toda a estação. Então fizemos o inimigo poderoso. Não, não, não é assim que funciona. A inteligência não é uma pessoa, ela não sente ou pensa como nós. Uh, ela é mais parecida como um câncer. Isso era o navio? Parece que sua sabotagem funcionou bem melhor do que esperado. Prepare-se para o impacto. Espera, a explosão nos empurrou para fora do platô. Se eu não bater em Delta, vamos morrer. Porra! Então a gente vai ter que evitar um caminho para Deta. Que medo. Que medo. Notificada, por favor, permaneçam sentados. Uh, que dorgas. só dar uma olhada? Nunca vou conseguir abrir isso. Ah. What? Pessoas? Rising. Eu ver você de novo. Não se preocupe, Cat. Vou encontrar uma forma de chegar à teta. Bom, gente, então é isso. Espero que tenham gostado. Deem like, favorito, se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo se vocês querem que a série continue. Que só assim eu saberei se vocês estão curtindo. Beleza? Então, pessoal... Falou!